हो बेजाने बाबा को जो देखा तो एक शब खुश हुई पास में बाबा के चले से आ गया कब माँ ढूंढने लगी कहा याद अगर आएगी तुम हम तो मर जाएंगे चले जाए से जहां से माने जब ये सुना दिल तड़पने लगा प्यार करते हुए फातमा ने कहा देखो हुसैन मेरे Okay. बिछड़ा था इस बचपन से माँ के जाने का दुख तो बहुत ही मगर देखो माँ भी किसी थी रोती रही तुमको मेरी कसम तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम जख्मी करना है लाल माँ कोई हम देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं